вы не сказали о главном. Э, в данной ситуации ни один белорусский солдат на Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом, мы перевернули эту страницу, я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас они в режиме видеоконференции, эти переговоры продолжаются, они идут. То есть мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы эти переговоры закончились вот в этом зале – Символично, что в этом зале договоры в Минске были подписаны тогда по Украине. Поэтому мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция. 今後の戦況次第ではベラ В ルーシ будущем, по が мере развития этого события, Беларусь будет принимать участие в этих 可能性はあり действиях. ますか Если только Украина будет продолжать эскалацию Эскалация. в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду? Они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу – летательными аппаратами, вертолет и так далее. Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет .у по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но, господин Канехира, я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как это нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту. Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России закончится миром. Господин Канахира, скажу вам впервые главное сегодня. Россия предлагает Украине, Путин Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы сто процентов убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я.